yego uyu munsi rero naje kugira tuganire ku kijyanye n'abadamu batwite umudamu utwite rero ahantu ari hose azakurikirane iki kiganiro neza neza kuko abadamu batwite aho bari hose hari umudamu utwita agatangira akavuga ati se n'inkoni imibonano ningira gute birabise ntabwo indange ishobora kuzavamo ntabwo bishobora kuzambera bibi wowe kurikirana iki kiganiro ujye wamenya neza niba koko ushobora kuba wakora imibonano ntibigire ingaruka ku mwana wawe utwite umugore utwite akunda imibonano biramuryohera umva aba yumva mbese nta n'ikindi kintu mu buzima yakora usibye imibonano imibonano rero umuntu ku mugore utwite harimo abantu benshi bibaza bakaba se nta ese ntabwo umwana wanjye yapfira mu nda ese ntabwo inda yanjye yavamo ya ntabwo inda yakuvamo mu gihe yavamo mu gihe muganga atigeze akubuza gukora imibonano muraho neza ibisanzwe rero ni nyiramana solange ubakunda cyane nagarutse kuri yero nari mbakumbuye iyo haciyeho umunsi ntababona mva ntavuganye namwe bita numva irungu mumeze neza ndabakunda rero bakunda cyane namwe ndabizi neza ko munkunda kuko murabinyereka ndetse cyane nk'ibisanzwe rero abakuriye abakunzi ba yero tivi ah, turabakunda cyane namwe muradukunda mudukurikirana umunsi ku wundi ijoro n'amanywa rero uyu munsi umva noneho nabazaniye ibintu simara mbazanira ibintu byiza uyu munsi birenze kuba byiza ya ndabasuhuje aho muri hose mu bihugu bigiye bitandukanye ndabasuhuje cyane mukomere ah, waba umeze neza waba utameze neza ntabwo iminsi ihora isa uyu munsi ntabwo umeze neza ariko ejo uzamera neza ndabakunda cyane rero ni ukuri imana y'amahoro ijya ikomeza ibampera umugisha kubera ko muhora mudukurikirana kubera ko muhora mudushayiringira n'abandi ni ukuri pe urukundo tubakunda ntabwo ruzigera rucogora yego uyu munsi rero naje kugira tuganire ku kijyanye n'abadamu batwite umudamu utwite rero ahantu ari hose azakurikirane iki kiganiro neza neza kuko abadamu batwita aho bari hose hari umudamu utwita agatangira akavuga ati se ninkora imibonano ningira gute mm, birabise ntabwo indangi ishobora kuzavamo ntabwo bishobora kuzambera bibi wowe kurikirana iki kiganiro ujye wamenya neza niba koko ushobora kuba wakora imibonano ntibigire ingaruka ku mwana wawe utwite yego rero wa mudamu we utwite wa mugabo we nawe wowe ufite umugore utwite dore rwose ngewe nje kumara impungenge kuko hari igihe umugore asama inda mu kwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu agatangira kugira impungenge ese ivuyemo ese bigenze oya wowe niba uzi neza kutwite ukaba mu gisama ukumva uri kumva ushaka imibonano cyane wa mudamu we numara kumva ugisama inda ikimara kugeramo ukajya kwa muganga muganga hari ibintu agutegeka bitewe n'ukuntu yagusuzumye ashaka gusuzuma agasanga ntago ari ngombwa ko wakora imibonano bitewe n'igihe runaka inda igezemo ushobora kujya kwa muganga muganga akakubwira ko nta kibazo kuba niba muganga atarigeze akubuza gukora imibonano utwite kandi nawe ukumva urabishaka cyane umva gohedi bikore kora imibonano rwose kuko iyo umuntu atwite umugore utwite akunda imibonano biramuryohera umva aba yumva mbese nta n'ikindi kintu mu buzima yakora usibye imibonano imibonano rero umuntu ku mugore utwite harimo abantu benshi bibaza bakaba se nta ese ntabwo umwana wanjye yapfira mu nda ese ntabwo inda yanjye yavamo ya ntabwo inda yakuvamo mu gihe yavamo mu gihe muganga atigeze akubuza gukora imibonano kuko abaganga bubahwe nibo babasha kumenya niba inda yawe ifite ikibazo niba nta n'ikibazo ifite kandi nawe mu gukora imibonano uba uri kubyumva ukumva niba hari ikibazo kirimo ukumva niba nta n'ikibazo iyo wumva nta kibazo rero kandi ukumvira kuryoheye reba jya uyikora uyikore uyikore cyane ni ukuri nta ngaruka mu gihe wumva wowe nta kibazo bikuryoheye mu gihe kandi muganga atigeze abikuza nta ngaruka ni n'imwe yindi izigera iba mu gukora imibonano mu gukora umva nta kibazo na kimwe wowe n'umugabo wawe umva mujye mutegurana kandi wa mugore we mva segisi <laughs> gukora segisi utwite yewe nta n'ikindi kintu mu buzima wakinganya nacyo biba biryoshye bimeze neza umugore ahora abobereye ahereye neza mva mu gitsina haba hameze neza ubushake aba ari bwinshi umugabo nawe nta n'ikindi mva aba yumva nta wundi mbese aba yumva yahora agutereta buri munsi buri munsi buri munsi uko ubyaye yongeramo indi kubera iki noneho biba ari akarusho kurenza mbere utarasama biryoha kurenza mbere utarasama yego wa mugore we rero wowe wari ufite ikibazo cy'uburyo ki ushobora gukoramo imibonano wumva nuyikora utwite inda izagira ikibazo wumva nuyikora utwite ese byagenda gute biba bimeze neza niba wumva ubishaka wowe wumva bikurimo ihera umugabo wawe bikore kandi nta ngaruka ingaruka ziba muri cya gihe iyo uri wa mugore utwite ushobora kuba wabonana n'abantu batandukanye n'abagabo batandukanye cya gihe iyo wabonanye n'abagabo batandukanye wa mugore we ushobora kuba wabonana n'abagabo batandukanye ntabwo ibyo bintu ari byiza mu gihe utwite mu gihe utwite wowe menya ko ugomba kubana n'umugabo umwe kugeza ubyaye kugeza igihe wumva wumajije kunanirwa gukora segisi iyo ukoze sexe n'abagabo batandukanye urwara indwara urwara indwara zizandura mu mibonano mpuzabitsina kuko ba bagabo batandukanye bakugiyeho hariho abagabo bakora imibonano bitandukanye ugasanga umwana wawe agize ikibazo umwana agize ikibazo kandi umwana babyeyi abana bubahwe kandi nawe wiyubahe rero ukora imibonano n'umugabo umwe wawe ubundi bikuryohere ijoro uzajya wumva ijuru ari iryo nta kindi kirumva biba bimeze neza biba biryoshye kurenza ibindi bintu bibaho kuri iyi si kuko abantu mukora segisi murabizi abantu mukora segisi mutwite murabizi uburyo biba bimezemo yego ndabakunda rero by'ukuri nzajya nkomeza mbagezeho ibintu byiza byakugirira umumaro byangirira umumaro byagirira umumaro igihugu cyose aba agituye kubera ko niba nje nkaganiriza umukobwa nkaganiriza umugore nkaganiriza umugabo kandi nkabaganiriza ibintu bibagirira umumaro urumva ko ibyo byose bizatuma natwe ubwacu twisanga ahantu heza harenze aho twakabaye ubu ngubu turi ndabakunda rero mukomeze mukore sabusikarayibe ku bantu batarakora sabusikarayibe kuri yera tivi mukomeze rero mukore sabusikarayibe mushayiringe muhereze n’abashuti bashuti banyu mubakundishe bino biganiro turabakunda turabakunda tuzajya dukomeza tubagezeho ibiganiro bitandukanye murakoze bayi